Esos son, son sin mente. Está fumando la tipa. Son sin mente, sí. What the f Hey, what's up? What the f Hey, can you hear me? Hey, bro, can you hear me? ¿Te gustan los pájaros, eh? Ay, mi madre. Ese tigre anda con su... Con su travete a cuarta. Ya me voy por aquí. Voy a hacer que se me pegue algo.